रुक लड़ गया ए निकाल दो ना तुम देख उधर देख देख देख कौन है कहां लड़ा देख गाड़ी बे यार देख रहा डेंट आ गया गाड़ी पे उठा उठा उठा इसको मिला रहा है कैसे गाड़ी चला रहा बे उठ ऐसे गाड़ी चलाते हैं ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या खुलती का खोल खुलती का गेट खोल गेट नहीं खुल यार खोल अरे जाएगा नहीं तू चश्मा लगाएगा मार ना क्या सीधे मार चले चश्मा लगाएगा देख कौन उठो देख कोई लगा दी बे हाँ, निकल देख कौन है कौन है बाहर निकल तो देख यार देख कौन है यार देख रहा कितना बड़ा गेट डाले मार कौन है इका है हाँ, इका करे इधर है इधर आ भाई यहां यहां इका दिख रहा है ऐसे चला दो गाड़ी ऐसे चलाई जाते गाड़ी ऐसे हाँ? चला ऐसे चला वो इलाहाबाद में आके तुम ऐसे गाड़ी चलेगा रुक रुक रुक रुक रुक का रुक हाँ? ऐसे चलाता है इसको बात करने दो तो पहले हां हाँ, ए छोड़ इसके बाद इधर हमसे बात करते हैं इधर आ हां जो हम भी बता रहे ना हां बस चश्मा लगाए देख क्या पहले चश्मा निकाल पहले गाड़ी करेगा ये डेंट देख पहले इधर यहां यहां यहां रॉकी बिल्ला चश्मा लगाए अरे यार टेका बुला रहे हो टेका बुला रहा है बुला रहे हो देख ले हाँ? दो लोग हैं दो लोग बकैती तो कर रहे हैं यार गाड़ी में ठोका हम ठोका मार गलती है लेकिन मारा भी लोग की मारा मारो मारो यार मारो देखते क्या बताई मैं जो होएगा तो छोड़ो होएगा कपड़ा तो छोड़े नहीं उन लोग यही ले कहा था इलाहाबाद वालन से ज़्यादा ना बात किया करो If you relate to this video, please comment below, like if you like this video and subscribe for more such video. And don't forget to click the bell button.